Τανκάρω, τανκάρω, τανκάρω. Σποϊλάρω, ξεπετάω, ξερευνάω, χαμάω, πηδάω. Μαλακισμένο κερίτο. Ένα γκέμ δεν μπορούμε να κερδίσουμε, ρε μαλακάνο μπαρκ. Όχι. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Κυρίτο. Κυρίτο κάτω παύλα γαμά πηδάω είναι. Ο Ρένικτον τεχνίδι. Αυτό που παίζει Ρένικτον είναι. Ο Ρένικτον πηδάω. Ρένικτον γαμάω. Ε, Dame ulti, dame ulti. Tara. I'm uh, trying. C'è? ik devo. Sí, vale, justo. Μαλάκα, what the fuck, έχω ταγκάρει. Ναι ρε μαλάκα κύριε, ναι ρε φίλε. Πώς το χάρηκα ρε μαλάκα. Το χάρηκα και εγώ. τα έκανε φλάστρα πλάκα. Ω! Μαλάκα τον τρέχω απλά να ξέρεις. Βοήθεια! Σουκάτς! Είναι το κουζόρε φλάκα τρέχα. Με σκότωσε ρε μαλάκα. Με σκότωσε ρε μαλάκα. Πέθανα. Τον Είσαι καθυστερημένος ρε μαλάκα. Έχω πολλά πράγματα και να μου φέρνει κάποιος. Έχω πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι ένα losing lane. Δεν ξέρω, είμαι mental. Ja ty bezodariusz Tamara, ja z pasem bolek z tej. Szybko, szybko, Kapag hindi psa. Sino may anti kulo sa utari sa asker eh? Oi, kiri ko na fai. é ένα βιδίο στρώμα, λέμε. Right, that's what you... King. Oh, i gammises bro. Ah, se to filom. από το, από το κακάκι μαλάκα. Όχι, από, από το κακάκι του τέτοιου. Αυτό ναι. ναι. Καλύψτε με ρε μουνιά. Επιτέλους ρε μαλάκα, πήγαμε τη 4. Όπως έλεγε ο Χανάκος. 3.000 σελίδες έκθεση πώς πήγα τη 4 φέτος. <laughs> <laughs> Μετά από 5.000 παιχνίδια. Λε Λες και έπαιζα πρόμο για Masters, μαλάκα. Ραμάω, πηδάω, περπατάω, κολυμπάω, πηδάω, σε σε σε oh, σε πετάω.